आर्जु देउबा राणाको पनि अब कुरा आएको छ होइन अब दुई करोडको कुरा त्यो त्यो टेप छ त्यो टेपहरू सार्ज अडियो टेप सार्ज सार्वजनिक भएको छ अब जुन यो यसमा कसैले अनुमति पायो भने त के हुन्छ भने अहिलेको सत्ताको त्यो अक्सिजन भनेको यही हो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के गर्न सक्छ नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब मात्रै नैतिकताको प्रश्न उठ्यो या कानुनी कानुनी विषय अब उहाँहरूको सिटिजन होइन दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर ज्ञान बस्नेत उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनमा बेलायतबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ स्वागत छ यहाँलाई हस् नमस्कार धन्यवाद यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका सन्दर्भमा पिएचडी गर्नुभएको छ हजुर अब नेपालमा कस्तो विषय आइदियो भनेदेखि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर करोडौँ रुपियाँ राज्यको उपल्लो तहमा बसेकाहरूले कुम्ल्याएको भन्ने कुरा आइदियो यसलाई एकदम कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ एकजना अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको सन्दर्भमा त्यो वकालत गरिरहनु भएका एकजना विज्ञले अनि यो त अब डरलाग्दो एउटा भयानक एउटा चाहिँ परिवेश हो होइन भयानक एउटा चाहिँ चित्र हो यो होइन अब यस्तो भयो कि अब राज्य जसले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नु पर्थ्यो राज्य भनेको अभिभावक हो प्रोटेक्टर हो प्रोमोटर हो होइन कानुनको शासनको चाहिँ अब इन्स्योर गर्ने एउटा चाहिँ संस्था हो कानुन राज्य भनेको सरकार भनेको नि त्यही हो एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि भनेको नि त्यही हो प्रहरी फोर्सको पनि काम त्यही हो एउटा सचिवको काम पनि त्यही हो गृह मन्त्रीको पनि काम त्यही हो र गृह मन्त्रालयको काम पनि त्यो राज्यको अङ्ग हो होइन यस्तो भइदियो कि जसले प्रोटेक्ट गर्नु पर्थ्यो होइन जसले संरक्षण गर्नु पर्थ्यो right to life right to food सारा कुराहरू छ नि त बाँच्न पर्ने एउटा अधिकारको चाहिँ इन्स्योर गर्ने ड्युटी भनेको चाहिँ राज्यको हो र त्यो कानुन र संविधानले पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सन् सन् मानव अधिकार सम्बन्धी चाहिँ महासन्धिहरूको समेत हामी पार्टी होइन र अब यस्तो हुनुपर्ने तर राज्य नै यसको विरुद्धमा चाहिँ अब लागिसकेपछि यो चाहिँ अत्यन्तै यो अब भयानक अवस्था हो र राज्यले यो सत्ता र शक्तिको चाहिँ अब दुरुपयोग गरेको छ बचाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ राज्य आफै ठगीमा चाहिँ अब सामेल भएको छ राज्य आफैले चाहिँ अब कृत्य गरेको छ होइन अथवा राज्यको चाहिँ अब त्यो अथोरिटी राजनीतिमा पुगेका व्यक्तिहरूले सत्ता र सत्ता र शक्तिको आडमा जुन त्यो भइराखेको छ कृत्य भएको छ ठगी भएको छ आफ्नै नागरिकलाई चाहिँ अनागरिक बनाउने खालको चाहिँ परिवेशहरू गरेको छ होइन र यो सङ्गठित अपराध गरेको छ भनिसकेपछि यो त अब हरेक कोडबाट होइन मानवताको दृष्टिकोणले पनि मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि हाम्रो फौजदारी न्यायको दृष्टिकोणले पनि र हाम्रो संवैधानिक परिपाटीको अनुसार हाम्रो मूल्य मूल्य र मान्यता कानुनको शासन संविधानवाद र चाहिँ अब यो प्रजातान्त्रिक परिपाटीको कुराहरू छ नि त्यसको नै अब बर्खिलाफमा चाहिँ अब जुन भएको छ भनेपछि त यसले त अब सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यसले चाहिँ भायोलेट गरेको छ मानव अधिकार होइन अब बाँच्नु पाउने अधिकार सम्मानजनक बाँच्नु पाउने अधिकार अब राइट टु लाइफदेखि लिएर अब यतापट्टि अब सारा यसले नम्स नै तोडेको छ र यो चाहिँ राजद्रोह समेत हो राष्ट्र विप्लव समेत हो होइन राष्ट्र विरुद्धको अपराध संविधान विरुद्धको अपराध र अब नैतिक रूपमा त यो योभन्दा तल्लो स्तर अरू के हुनसक्छ यो राजद्रोह एकदम होइन हो भनेर यहाँले भन्नुभयो र सँगसँगै अरू धेरै शब्दहरू पनि यहाँले प्रयोग गर्नुभयो यो प्रकरणमा नि जसले त्यो घुस रकम लिए ती घुस रकम लिने मात्रै या भनौँ तिमीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर भन्नेहरू मात्रै दोषी होइनन् दोषी ती पनि हुन् जो नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्नका लागि जसले लाखौँ रुपियाँ बुझाउनु उनीहरूलाई तयार भए त्यो भएर अहिले पक्राउ गर्दाखेरि त्यो रकम लिनेलाई मात्रै होइन रकम दिने नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न चाहनेलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर संसदमा नै आवाज उठेको छ संसदमा नेकपा मालेका सांसद सूर्य थापाले यो विषय जोडतोडका साथ उठाइरहनु उठाउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यो चाहिँ अब सबैभन्दा अघि मैले भने नि राज्य भनेको प्रोटेक्टर हो प्रोमोटर हो र ल एन्ड अर्डर र सम्पूर्ण कुराको व्यवस्थापक र अभिभावक समेत राज्य भनेको हो होइन अब त्यो जुन कोडबाट त्यो चाहिँ अब अहिले कुराहरू उठेको छ होइन अब केही हदसम्म त अब पन्ध्र लाखदेखि पचास लाखसम्म अब तिरेर जुन अब आफ्नो चाहिँ आफूलाई बरु अनागरिक साबित गर्ने होइन नेपालको नागरिकता त्याग गरेर विदेशमा जाने एउटा जुन त्यो वातावरण उहाँहरू त्यसमा चाहिँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ होइन अब केही न केही अब त्यसमा पनि उहाँहरूको नैतिक रूपमा केही न केही दोष छ उहाँहरूको पनि होइन जुन हो तर सबैभन्दा ठुलो कुरो यसमा चाहिँ त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने को त होइन उनीहरूलाई भ्रम पार्ने को त हामी पठाइदिन्छौँ होइन यो कृत्य भन्ने उनीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ होइन यो चाहिँ यसरी रामबहादुरले श्यामबहादुर बनाइन्छ भन्ने कुरो थाहा नहुनु पनि सक्छ यो त टोटल्ली कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ यो त पैसाकोबाट कमाउँ क्या कमाउँ धन्दाबाट चाहिँ यो त चाहिँ गाइडेड भएको कुरा छ नि त जसरी पनि पैसा कमाउँ जसरी पनि ओभरनाइट धनी बनाऊ होइन यो त अर्बौँको चाहिँ अब चलखेलको कुराहरू छन् होइन अनि त्यस अर्थमा अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि नैतिक रूपमा केही किसिमको होला तर कानुनी रूपमै अब उहाँहरूलाई कारवाही गर्ने कुरा भनेको त अब त्यो कुन कानुनले गर्ने कसरी गर्ने उहाँहरू त भिक्टिम हो नि त सम्पूर्ण राज्य सत्ता नै लागेको छ पूर्व गृहमन्त्री लागेको छ भुवालवाला सचिव लागेको छ अब गृहमन्त्रीको सल्लाहकार लागेको छ होइन भनेपछि अब एकैसिक यस्तो किसिमको माहौल छ है जाने भएदेखि आउनु सजिलो छ होइन यस्तो यस्तो मान्छे छ उहाँहरूलाई भुटानी तपाईँहरूलाई बनाइन्छ भनेर नभनेको पनि सजिलो बाटो छ हामी पठाइदिन्छौँ अमेरिका यसो गच्छे अनुसार पन्ध्रदेखि पचास लाखसम्म चाहिँ उहाँहरूले लिएको गच्छे अनुसार भयो त्यो चाहिँ होइन एउटै रेट त कसैको होइन छ नि त होइन उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था उहाँहरू कि छैन अब जमिन कति छ जब कस्तो के हो उहाँको पर्सनालिटी के हो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो अनुसार उहाँहरूले स्टडी गरेर पन्ध्रदेखि पचास लाखसम्म तोगेको हो यसको उद्देश्य भन्दाखेरि जसरी पनि ठगी गर्नु त्यो ठगी गर्नको लागि उसलाई ढाँट्नु पऱ्यो होइन ठगी त ढाँट्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो मान्छे छ है हामी गृहमन्त्रीदेखि लिएर सारा चाहिँ यो राज्यको चाहिँ सत्तै हामी लागेको छौँ तपाईँहरूले फरक पर्दैन भनेर त्यो एउटा ढाँट्ने काम भयो त्यो ढाँट्नको अब ढाँट त्यो त्यो ढाँटेपछि ठगी भयो त्यो ठगी गर्नलाई किर्तै गर्नु पऱ्यो होइन फेरि सबै मिल्न पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ अब माथिदेखि तलसम्म मिल्नु पऱ्यो बिचौलिया मिल्नु पऱ्यो गृहमन्त्री मिल्न पऱ्यो अथवा चाहिँ गृहमन्त्रीको सल्लाहकार मिल्न पऱ्यो अब गृह प्रशासनको चाहिँ कर्मचारी मिल्न पऱ्यो होइन त्यसलाई किर्तै गर्नु पऱ्यो त्यो सङ्गठित अपराध भयो होइन अनि सँगसँगै के भन्दाखेरि अब मानव मानव तस्कर पनि भयो मानव विश्लेषणको अभिन्न अङ्गको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ र भनेपछि यस्तो यो सङ्गठित अपराध हो कि अहिले ठगीमा मात्रै कारवाही गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि सुनेको छ होइन यसलाई एकदमै फितलो बनेर लाने प्रयासहरू सुरु भएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ पहिलाबाटै यो मानव तस्करीको होइन यसलाई यसलाई त हामीले यसो यसो यो यसलाई हामीले चार पाँचवटा कुरामा हेर्नुपर्छ यसमा ठगीको एउटा भइगयो होइन ठगीको काउन्ट पनि लाउनु पऱ्यो कृत्यको काउन्ट लाउनु पऱ्यो सरकारको चाहिँ जुन त्यहाँ भएको कागजलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चेन्ज गरेको छ एमेन्ड गरेको छ होइन अब मान्छेको नाम चेन्ज गरेको छ सकली फाइले चाहिँ अब गायब गरेको छ भन्ने कुरा छ होइन त्यसपछि त्यो त्यो अब त्यो कृत्य भयो सँगसँगै अब सबैजना मिलेर गरेको छ होइन तलदेखि माथिसँगको कर्मचारी अब प्रशासकदेखि लिएर भालोला सचिव र गृहमन्त्री उसको पिए सम्पूर्ण मिलेर गरेको छ होइन भनेपछि सङ्गठित अपराध पनि भयो र सँगसँगै अब यो मानव बेच बेचबिखनको सबैभन्दा चाहिँ अब माथिल्लो चाहिँ अब रूप हो यो चाहिँ होइन आफ्नै नागरिकलाई चाहिँ अब पैसाको लागि चाहिँ अब शरणार्थी बनाएर हरेक किडम गरेर चाहिँ जुन चाहिँ अब विदेश पठाउने पैसाको लागि होइन त अरू केही पनि पैसा हो नि त पैसाको लागि के पैसाको लागि यसको सोल उद्देश्य भनेको पैसाको लागि चाहिँ यो चाहिँ अब काम गरेको जसरी पनि पैसा कमाऊ अपराध गरेर हुन्छ कि मान्छे बेचेर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि होइन यो भनेको सँगसँगै राज्य सत्ताको चाहिँ दोहन समेत हो र यो चाहिँ सत्ताको चाहिँ मिस्युज समेत हो जुन छ नि यो शक्तिको दुरुपयोग यो मामलामा नि एकैछिन यो मामलामा यो त नेपालसँग मात्रै जोडिएको विषय भएन भएन भएन है होइन यो त अमेरिकासँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडिएको अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले पनि यो विषयमा बोल्ला या के गर्ला यो जस्तो अमेरिकाले यो विषयमा के गर्न सक्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले के गर्न सक्छ तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको क्षेत्रमा नै एक प्रकारको त विज्ञता हासिल कुन रूपमा हेरिरहनु अब यो चाहिँ अत्यन्तै अब लजास्पद होइन अब प्रधानमन्त्री पनि अब चाहिँ पाँच हजारको चाहिँ अब हत्याको विषयवस्तुमा मुद्दा खेपिरहनु भएको छ त पहिले नै हाम्रो राष्ट्रिय बिजत भइसकेको थियो होइन नेपालको प्रधानमन्त्री त पाँच हजारको हत्यारा हो आरोपित हो र उहाँ चाहिँ मुद्दा हो त्यो एउटा हाम्रो पहिले नै हाम्रो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो खालको भइसकेको होइन अब यसले अब झनै हाम्रो चाहिँ अब देश विदेशमा चाहिँ अब साह्रै बेजोत गरेको छ बदनामी गरेको छ होइन सरकार नै चाहिँ अब मानव तस्करीमा चाहिँ लागेकोदेखि लिएर अब सारा कुराहरू बेजोत भएको छ र अब यसमा अब कतिपय कुराहरू अब पहिला चाहिँ अब गइ भइसकेको कुराहरू त अब त्यो चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भेरिफाई गरेरै लगेको होइन पहिलाको कुराहरू चाहिँ रहेछ त्यसमा अब त्यसमा पनि कुनै नक्कलीहरू परेको छ कि छानबिन अब होइन कोही अब चाहिँ यसरी चाहिँ अब नामहरू चेन्ज गरेर भित्र घुसाएर चाहिँ अब सक्कलीहरूलाई नगरेर नक्कली बनाएर लगेको छ कि भन्ने कुरा पनि त्यो सशङ्कित भयो होइन अब हो त्यो कुरामा पनि कुनै न कुनै अब त्यहाँबाट चाहिँ आवाजहरू आउला अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि चाहिँ आएको अवस्था छैन यसो भविष्यबाट अब त्यस्तो किसिमको अब शङ्काले अब लङ्का हान्छ होइन अब भन्ने कुराहरू छन् अब भनेपछि अब त्यसले पक्कै पनि एक किसिमको अब फाइलहरू फाइलहरू खोल्ला होइन अब साथै त्यो चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मात्रै होइन कि अब यसमा चाहिँ अब जति पनि पुनर्वासको लागि आठवटा राष्ट्रहरूले लगेको छ होइन अब उहाँहरूले पनि एक किसिमको त्यहाँनिर चासोको रूपमा चाहिँ पक्कै पनि हेरेको होला र अब यो किसिमको छ र अमेरिकामा चाहिँ एफबिआईले पनि यसको चाहिँ अनुसन्धान सुरु गरेको छ भन्ने चाहिँ अब कतैबाट अब होइन त्यो त्यो त्यो खालको सूचनाहरू चाहिँ आएको छ होइन तर अब अहिलेकै अवस्थामा हामीले यही नै अब कार्य गरेर यसलाई टुङ्गो पुऱ्यायौँ भनेर जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ आरोपितहरू छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ नेसनल ल अनुसार र दण्डित गरेर यसलाई डिसमिस नगरिकन अब होइन पूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुऱ्याएर चाहिँ अब कारवाही गरेको खण्डमा त यसले अब हाम्रो त्यसले राम्रो गर्छ होइन र र सरकारलाई जस्तो सामसुङ पार्ने प्रयास पनि हुन हुनसक्छ भनेर त्यो शङ्काका नजरले पनि अब एकैछिन शङ्काका नजरले पनि हेरिँदैछ मानिलिउँ ल यो प्रकरणलाई चाहिँ अहिले अवस्था केहीलाई पक्राउ गरिएको छ केहीलाई पक्राउको त्यो सूचीमा राखिएको छ अनुसन्धान भइरहेको छ मानिलिउँ नेपालमा त उच्च राजनैतिक नेतृत्वको दबाव अनुसार पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनिन्छ भोलिका दिनमा त्यस्तो केही गरी भयो भने नि यो त अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसँग जोडिएको विषय पनि होला होइन अब यस्तो विषयमा चाहिँ नि यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि के हुनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के गर्न सक्छ नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब मात्रै नैतिकताको प्रश्न कानुनी कानुनी विषय पनि अब उहाँहरूको सिटिजन होइन अब उहाँहरूको इन्ट्रेस्टमा जबसम्म चाहिँ यसले चाहिँ कुनै बाधा पर्दैन अमेरिकाको अथवा सातवटा आठवटा देशले जसले पुनर्वासको लागि चाहिँ अब एक लाख तेह्र चौध हजार चाहिँ अब भुटानी शरणर्थी लगिसकेको अवस्था छ उहाँहरू त उडेर उहाँ पुगिसक्नु भएको छ होइन त्यसमा अब कुनै नक्कली परेको छैन सबै सक्कली र फेरै थियो भन्ने कुरा हो भने त नैतिक एउटा दबाब र चाहिँ अब त्यो हाम्रो लागि नैतिक रूपमा हामी तल पर्ने बाहेक अरू के हुन्छ होइन तर जबसम्म उहाँहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तलमाथि पर्दैन तबसम्म त यो हाम्रो लागि एउटा नैतिक दायित्वको कुरा हो होइन र यसमा नैतिकता र हामी चाहिँ तल पऱ्यौँ किनकि हामीले चाहिँ यो त अब यो गृहमन्त्री गृह मन्त्रालय नै अब सम्पूर्ण चाहिँ यो चाहिँ कृत्यमा लागिसकेपछि त अब दुःख पाउनु त फेरि नेपाली जनताले हो होइन हामीले चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीले चाहिँ प्रोभाइड गरेको सर्टिफिकेट नोभेसन लेटरदेखि लिएर पासपोर्ट अब जति पनि डकुमेन्टहरू छ नि त अब त्यसको पनि चाहिँ अब चाहिँ उमा चाहिँ अब एकदमै चाहिँ अब प्रश्नहरू उठ्ने भयो होइन यो हाम्रो यो विश्वसनीयता त्यसको घट्ने भयो अब त्यो त्यो त्यो घाटा त यसले त अब हामीलाई नै छ भनेर चाहिँ अब मलाई लाग्छ होइन अब तर यसलाई अब कमजोर बनाएर लाने कुरामा त अघि मैले भनेँ नि त अहिले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सामान्य एउटा ठगीको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने होइन प्रहरीले पनि अब त्यही किसिमबाट चाहिँ गइरहेको अरू ठुला ठुला कृत्य भने नि कृत्य भनेपछि सङ्गठित अपराध कृत्य मानव तस्करी होइन र सँगसँगै सङ्गठित अपराध सँगै त्यो चारवटा म सँगसँगै लिएर त्यो सम्पूर्णलाई गच्छेअनुसार चारवटै काउन्टमा चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ सामान्य एउटा ठगियो मात्रै गऱ्यो भने त दिने बाटो हुन्छ अब भोलि अब त्यो त अदालतले फैसला गर्ने हो होइन अहिले प्रहरी प्रशासन र अब मानविधिको कार्यालयले मिलेर अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यसले अहिलेबाटै कमजोर पार्ने पहिला जस्तै क्या पहिला जस्तै पहिलाको केसहरू जस्तै यसलाई चाहिँ अब कमजोर पारेर लाने परिपाटीहरू भयो भने चाहिँ त्यो कदापि पनि स्वीकार हुँदैन त्यो खालको कुराहरू पनि आएको छ कारवाही के केमा गर्नु ठगीमा गर्नु पऱ्यो कृतिमा गर्नु पऱ्यो सङ्गठित अपराध गर्नु मानव तस्करीमा चाहिँ गर्नु र सँगसँगै यो चाहिँ अब सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा पनि छ र सरकारी कर्मचारीले चाहिँ अब प्रशासकहरूको लागि चाहिँ अब अख्तियारको समेत भोलि चाहिँ ऊ चाहिँ परपरे गर्नुपर्छ भनिसकेपछि यस्तो धेरै छ सातवटै काउन्टमा चाहिँ हामीले कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र यसमा अब यो उन्मुक्ति दिने र दिलाउने कुरा त्यति सहज चाहिँ छैन किन भन्दाखेरि अब जुन यो यसमा कसैले उन्मुक्ति पायो भने त के हुन्छ भने अहिलेको सत्ताको त्यो अक्सिजन भनेको यही हो अहिलेको सत्ताको चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूको प्रेस्टिज राष्ट्रको प्रेस्टिज सँगसँगै यो चाहिँ अहिलेको सत्ता टिक्ने नटिक्ने अहिले प्रचण्डको प्रेस्टिजदेखि लिएर जुन अहिले यो पुराना दलहरू चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ यो चाहिँ पुरातनिक दलहरू अत्यन्तै यो एकदमै जनताले मन नपारेको अवस्थाहरू छ नि त जुन होइन यिनीहरूबाट डेलिभरी हुँदैन यिनीहरूबाट काम हुँदैन है भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो त्यो खालको मनस्थितिमा पुगेको छ नयाँ शक्तिहरू राइज भएको छ होइन भनेपछि यसलाई अब चाहिँ केहीलाई उन्मुक्ति दिने कामहरू हो भने त यो त यसले त उहाँहरूलाई नै अब उहाँहरूको अस्तित्वमै सङ्कट पुऱ्याउँछ होइन त्यसो हुँदाखेरि त्यति त्यति सहज रूपमा अब यसलाई अब उन्मुक्ति दिने कामहरू त नहोला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किनकि यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अस्तित्वको कुरा छ पार्टीको अहिलेको नेतृत्वको पार्टीको दलको होइन र सबैभन्दा ठुलो कुरो हिजो चाहिँ खुमबहादुर खड्का र चाहिँ र चाहिँ गोविन्द राज जोशीहरूलाई चाहिँ अब बलिको बोकु बनेर पठाएको जस्तो मात्रै गरौँ भने त काम छैन होइन यसमा त अहिले त्यो देखिन्छ उता टोपबहादुर रायमाझीलाई र यतापट्टि आएर चाहिँ बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ अब कारवाही गरेर सिद्धाउने अरू ठुला माछाहरूलाई उन्मुक्ति दिने खालको पनि भित्र केही अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैछ कि होइन अब अब यो प्रतिपक्षी दलको नेता र चाहिँ अब यो शीर्ष नेताहरू तिनजनाको त बारम्बार डेली भेट भइरहेको छ भित्र केही पाकिरहेको छ कि होइन भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू छ नि त त्यसो हुँदाखेरि अब त्यस्तो किसिमको हो भने यो कदापि पनि स्वीकार्य हुँदैन र दुई तिनजनालाई होइन केही कर्मचारीहरू होइन सुडान घोटालामा के भएको छ भन्दाखेरि अब रा निर्णय गर्ने राजनीतिक कर्मीहरूले दियो र प्रहरी प्रशासनको अब जसको सामेल थोरै मात्र थियो कि उनीहरूको उनीहरूलाई चाहिँ के गर्यो भने त्यहाँको उच्च पदस्थ अधिकारीहरू प्रहरी प्रशासनको होइन उनीहरूलाई चाहिँ अब जेल सजाय दियो जेल भोगेर जेल नेल भोगेर नि उनीहरू छुटकारा पाइसक्नुभयो तर सँगै निर्णय गर्ने पोलिटिसियन छुटेको अवस्था जुन छ नि वाइट बडी कार्डमा सबै मिस बिसिए रहेछ त्यो अहिले पेन्डिङमा छ होइन अख्तियारमा भनिसकेपछि अब यो मुद्दामा पनि अब त्यो खालको अवस्था आयो भने चाहिँ कदापि मान्यता हुँदैन मान्ने हुँदैन नेपाली जनताले विरोध गर्नुपर्छ अब अहिलेको नयाँ शक्ति सांसद होइन सबैले सडक सदनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ आर्जु आर्जु देउबा राणाको पनि अब कुरा आएको छ होइन अब दुई करोडको कुरा त्यो त्यो टेप छ त्यो टेपहरू सार्ज अडियो टेप सार्ज सार्वजनिक भएको छ मन्जु खाँडको चाहिँ अब होइन यो उसको कति छ करोडको चाहिँ कुराहरू आएको छ होइन उहाँहरू अब यो मन्जु खाँडले फरार हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू छ टोपबहादुर रायमाझी अहिलेसम्म पक्राउन परेको अवस्थाहरू छ होइन अब त्यसो हुँदाखेरि अब त्यहीलाई चाहिँ उ गर्ने कारवाही गरे जस्तो गरेर अथवा उनीहरूलाई बलिको बोको बनाएर भिक्टिम बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई त पठाएर अब ठुला माछाहरू चाहिँ अब नतानिने उनीहरू उन्मुक्ति हो भने उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया हो भने यो राम्रो हुँदैन होइन यसलाई हामीले टुङ्गोमा पर्छ यसमा सिधै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्ता अन्तर्राष्ट्रिय अदालत चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने यसमा सम्भावना अत्यन्तै कम छ टोटल मामला भनेको त अब जस्तै अब जगन्य अपराधहरू होइन अब यो यो जिनोसाइड भन्छ नरसङ्हार होइन क्राइम अगेन्स्ट मानवता विरुद्धको अपराध अब होइन प्र्याक्टिस अफ टर्चरदेखि लिएर अब युद्ध अपराधको कुराहरू मात्रै हुने भयो त्यो चाहिँ र मानवता अब अब यसलाई खासै अब यो यो किनकि एउटा देशको नागरिकलाई अर्कै देशको नागरिक बनाएर एक हिसाबले बेच्न खोजिए जस्तो भयो नि त बेच्न खोजे पनि अब स्मग्लिङ जस्तो होइन एक किसिमको राज्य नै लागेर अब ह्युमेन ट्राफिकिङ स्मग्लिङ भन्ने फरक फरक कुराहरू छ र घरिघरि हेर्दाखेरि स्मग्लिङ जस्तो पनि देखिन्छ यो चाहिँ होइन मान्छे स्मग्लिङ गर्ने राज्य सतै मिलेर किनकि त्यो त्यो त्यो भिक्टिम भन्नेले यो कुरा थाहा थियो कि होइन थाहा हुनसक्छ नि त पैसा तिरेपछि उहाँ जान पाइन्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको अब राज्य सत्ताले दलालको हिसाबले काम गरेको देखिन्छ नि त्यहाँ त पैसाको लागि होइन त्यसो हुँदाखेरि अब हामी चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय यो मानव तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय यो महासन्धिको नि हामी चाहिँ पार्टी हौँ होइन अब त्यसमा पनि अब त्यो खालको खासै प्रभु प्रोभिजनहरू छैन कस्तो खालको व्यवस्था छ यो अब यो मानव तस्करी भनेको अत्यन्तै गम्भीर अपराध र यो फौजदारी अपराध हो होइन अब यसलाई चाहिँ अब राज्यले नि यसले निम्टाउनु पर्छ र मानव तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय जो कानुन हो नि होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको प्रावधान छ अब अब त्यसमा त एउटा कमिटी हुन्छ होइन अब त्यही अब कमिटीले चाहिँ अब त्यो चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने हो होइन अब सबैभन्दा ठुलो उत्तरदायित्व राज्य सरकार होइन अब यहाँको प्रहरी प्रशासन राज्य सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब छ होइन अब यो कुरामा अब खासै अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरू देशलाई अब उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अघि भने नि मैले उहाँहरूको इन्ट्रेस्टमा तलमाथि अब जुन अब नभएसम्म अब खासै अब यसले अब असर पुऱ्याउँदैन अघि भने एफबिआईले पनि यो फाइल खोलेको अवस्था छ डिप्लोमेटिक रूपमा काहीँ न कहीँबाट पक्कै पनि सरकारले प्रेसर आइरहेको होला आउनु चाहिँ होइन आठवटा राष्ट्रमा चाहिँ भुटानी स्ट्यान्डर्डतिर पुगेको अवस्थाहरू छ अब त्यो पनि भइरहेकै होला भन्छु म चाहिँ होइन अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि भोलि अब केही कुराहरू बोल्ला होइन जुन त्यो अब यो शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तले पनि केही कुराहरू पक्कै पनि गर्ला र त्यसमा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि पहिला पठाउँदाखेरि अब त्यो उच्च आयुक्तका कर्मचारीहरूको केही मिलोमा त थकी होइन अब त्यति बेला सबै मिल मिलेर चाहिँ भएको छ कि भन्ने कुराहरू पनि अब एक कोणबाट आएको छ र हो त्यो कुरा पनि भोलि पक्कै पनि होला होइन कर्मचारी क्या युनाइटेड नेसन्सको चाहिँ अब काम गर्ने कर्मचारी र हाम्रो यी साथीहरू कतै मिलेर चाहिँ लेनदेन भएको छ कि होइन अब हो त्यो कोणबाट पनि अब पक्कै भोलि केही न केही त आउला नि त त्यो कुराहरू होइन भन्छ दुईवटा गृहमन्त्री लागेर दुई दुईवटा प्राइम मिनिस्टर भइसकेको रहेछ होइन यो त यो त अहिले घटेन होइन नि त निकै अगाडि घटेन छहत्तरमै त्यो चाहिँ गठन भएको होइन जेठ तिस गते गठन भएको रहेछ गठन पनि कस्तो भन्छ भने भुटानी शरणार्थीहरूलाई समाधान होइन कि कस्तो नाम लिएर यसलाई चाहिँ एक किसिमले कमाउ धन्दामा गर्ने ठगी गर्ने हिसाब किताबले नै भएको कुरा देखिन्छ खड्गा प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएको होइन बेला अब यो चाहिँ सुरु सुरु भयो र यता परमादेशी सरकार जुन अदालतले गरिदियो नि त्यस पछाडि अब खड्ग खड्ग प्रसाद ओलीको चाहिँ अब नेतृत्वको सरकार चाहिँ विघटन भएपछि चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अदालतको आदेशले अब त्यस पछाडि अनि अब बालकृष्ण खाड अब गृहमन्त्री बन्नुभयो र पहिलाको यो कन्टिन्युटी जुन भयो देख्नुभयो नि त उहाँले गृहमा देखिसकेपछि उहाँले त्यो चाहिँ गैर कानुन धन्दा हुँदैछ भने अब थापाउँदा पाउँदा थाहा त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अब बन्द नगरेर कारवाही नगराएर अब त्यसै अब त्यसैलाई कन्टिन्यू गरेर कमाउको बाटो चाहिँ भयो र त्यति बेलैदेखि नै अब त्यो पहिला पनि लिनु दिन भइसकेको र बालकृष्ण खाँड त्यहाँ आएर चाहिँ मुछिनु भयो र अब उहाँको अब धर्मपत्नी र अब शेरबहादुर देवबाको चाहिँ अब अब होइन फर्स्ट लेडी हाम्रो आर्जु देवबाको पनि अब त्यति बेलै कनेक्सन भएर अब अडियो टेपहरू होइन अब भनेपछि अब यस्तो यो जघन्य अपराध अब होइन अब श्रीमतीहरू प्रयोग गर्ने अबदेखि लिएर अब त्यसमा चाहिँ आफ्नो आसेपासे प्रयोग गर्ने अब छोरा उनीहरूले छोरा प्रयोग गर्ने होइन भनेपछि अब टोपबहादुर रामाजीको छोरा अब बादलको पनि त्यसमा चाहिँ अब गृहमन्त्री हुँदाको कुरा छ उहाँको पनि नामहरू आएको छ छोरा अहिले फरार छ होइन अनि भनेपछि अब यो खालको परिवेश रहेछ र यसलाई हामीले अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ यो जघन्य अब फौजदारी अपराध हो र विभिन्न काउन्टमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ ठगीमा मात्रै अब मिलोमतोमा भित्रभित्र चाहिँ राजनीतिकमा होइन ऊ गरेर यसलाई चाहिँ अब ठुलोलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने होइन अब यसमा चाहिँ खड्ग प्रसाद ओली होस् कि शेरबरदेव हुन् कि अब बादल हुन् कि होइन यसमा चाहिँ अब प्रचण्ड आफै किन नहुन् होइन उहाँहरूलाई पनि चाहिँ अब त्यस्तो भेटियो भने तान्नुपर्छ र पुरानो फाइलहरू पनि खोलिनुपर्छ वाइट बडी काण्ड ललित यसको खण्ड होइन अब उन्नाइस अर्बको चाहिँ यो कन्टेन्मेन्टको चाहिँ भट्टाचारको मुद्दा जुन प्रचण्डको नाममा छ होइन यो सम्पूर्ण कुराहरू फाइल खोलेर एउटा टुङ्गोमा पर्छ होइन भने यो प्रकरणको अनुसन्धान कति परसम्म पुग्ने देख्नु भएको छ अब यो यो त अब हेर्नुहोस् अब यसलाई यो त्यति सजिलै यो चाहिँ अब टुङ्गिनेवाला चाहिँ पक्कै पनि छैन अहिले अब राजनीतिक मिलोमत्वमा चाहिँ उहाँहरूले गरे पनि अब अथवा सरकार ढाल्छु भनेर चाहिँ भित्र जे केही कुराहरू गरे पनि जे गरे पनि होइन यसले घाटा चाहिँ अब अहिलेको सत्ताधारीहरूले नै हुन्छ होइन बिचमा कथाङ्काले बन्द भयो सरकारै डल्लो भने पनि भट्टाचार रोजगारको मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि सरकार ढाल्यो भनेर प्रतिवाद प्रतिवाद हुन्छ कङ्ग्रेसले पनि त्यो गर्ने आँट छैन अब अरू पार्टीले पनि त्यो गर्ने आँट गर्न भइसकेपछि अब यो यति छताछुल्ला भइसकेको छ कि अब यो तलभन्दा तल माथिदेखि तलैसम्म होइन विश्वव्यापी भइसकेको हुनाले सम्पूर्ण प्रमाणहरू सारा कुराहरू टेप रेकर्डिङहरू सबै तलमाथि भइसकेको हुनाले अब यसमा कसैले उन्मुखतिर भाग्ने ठाउँ चाहिँ देख्दिनँ म होइन काहीँ न काहीँ आन्सरफुल हुनुपर्छ र अहिलेको सत्ता असफल भएछ भने भोलि हामी फाइल खोल्छौँ अर्को अर्को अब सत्ता आउला फेरि होइन सधैँ सधैँ अब एउटै मान्छे पारोमा त हुँदैन नि त भनेपछि यसले अब ढिलो चाँडो अब सम्पूर्णले अब कारवाही चाहिँ हुन्छ र कारवाही गर्नै पर्छ र एउटा टुङ्गोमा पुग्छ मैले अघि भने अन्तिममा हजुर यही प्रकरणले यो सरकार नै ढल्न सक्छ भनेर भनिँदै थियो कि केही दिन अगाडिसम्म फेरि यति बेला आइसकेपछि होइन त्यस्तो हुँदैन है भनेर भनिँदैछ तपाईँलाई के लाग्छ अब यो किनकि अनुसन्धान त निकै परसम्म निकै माथिसम्म पुग्ने देखियो जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाकी पत्नीदेखि लिएर कतिले नेकपा मालेको नेतृत्व तहसम्म नै यो अनुसन्धान पुग्ने सम्भावना छ भनेर भनिरहेका छन् अनि यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब सरकार नै यही विषयले ढल्न सक्छ या सक्दैन सक्छ भने किन ढल्न सक्दैन यसो छ अब उनीहरू त अब सत्ताको लागि अब जे पनि गर्ने खालको हुन् होइन पैसा र सत्ताको लागि जस्तो सुकै सम्झौता गर्ने र अब जस्तो सुकै अब अवस्थालाई पनि स्वीकार्ने जनता भूगोलको उहाँहरूलाई चिन्ता नभएको जुन पुरानो उहाँहरूको मनोग्रन्थि हेर्दाखेरि त अब ढल्न पनि सक्ने अवस्था आउँछ तर मैले अघि भने नि यो चाहिँ उहाँहरूको अस्तित्वकै कुरा हो होइन अब यही कारणले गर्दाखेरि अब सत्ता ढलो भने यो त ओलीलाई पनि राम्रो हुँदैन देउबालाई पनि राम्रो हुँदैन काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि राम्रो हुँदैन होइन त्यसो हुँदा झनै अब पहिले नै गिरिसकेको यिनीहरूबाट डेली विरोधता यो यो चाहिँ अब दलालहरूको एउटा जत्था है भन्ने किसिमको यो कमाउँ धन्दामा लागेका साथीहरू कि एउटा ग्याङस्टर यो चाहिँ भन्ने किसिमको जनतामा जुन चाहिँ अब म्यासेज गएको छ अब त्यो पनि पुष्टि हुने सम्भावना हुन्छ त्यो हो भने होइन भनेपछि अब सरकार ढल्ने सम्भावना अत्यन्तै अब कम छ र फेरि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि अब देउबा र ओली भोलि मिल्ने कुराहरू हुँदाखेरि अब कङ्ग्रेसभित्र पनि अहिले अब देउबा होइन अब नेतृत्वको विरुद्धमा अब अहिलेको युवाहरू फेरि जागेको अवस्था देखिन्छ उहाँहरूले गएर चाहिँ यसलाई टुङ्गोमा पुऱ्याउनु पर्छ हामी छौँ भनेर गृहमन्त्रीलाई पनि हिजै भेटिसकेको अवस्था बाह्र पन्ध्रजना चाहिँ अब युवा नेताहरू होइन अब त्यो आधारमा पनि अब त्यही त्यहीँ अब बरु बरु अरू काङ्ग्रेस फुट्नु सक्ला अब काङ्ग्रेस बरु चाहिँ अब आन्तरिक चाहिँ किचलो र एक किसिमको चाहिँ अब ऊ हुन सक्ला होइन अब तर यही यही यही अवस्थामा अब सरकारै ढल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति हुँदैन कि होइन अब फेरि अब देउ अब देउबालाई अब सबैभन्दा ठुलो तनाव भनेको त अब आफ्नै अब श्रीमती होइन फर्स्ट लेडी अब आर्जदमा मुछिएको कारणले अब कतै तानिहाल्छ कि भन्ने किसिमको उहाँलाई चिन्ता होला अब उहाँले अब यसमा सेक्रिफाइस सबैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ होइन ठुलो सानो आफ्नो परिवारवादबाट चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ र यसलाई कुनै दल को चाहिँ यो विषयवस्तु बनाउनु हुँदैन कुनै भ्रष्टाचारी अपराधी ठगी धन्दा गर्ने मान्छेहरू कुनै दलको पनि हुँदैन कुनै पार्टीको नि हुँदैन यो समाजको चाहिँ अब अपराधी अपराधी नै हुन्छ होइन र ओलीले पनि अब चाहिँ यो यसरी अब आफ्नो सांसदलाई चाहिँ भगाउनु भएन हिजो उहाँलाई निलम्बन गर्नुको अर्थ पनि यता चाहिँ अब सत्ता पक्षले आफ्नै दलको चाहिँ अब प्रभावशाली नेतालाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको आधारमा नै नैतिक प्रेसर परेर मात्रै उहाँहरूले त अब हिजो निलम्बन गरेको हो होइन अब त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो पक्रा गर्नुपर्छ र पार्टीले त्यसरी गर्यो भने त्यो पार्टीले नै प्रति प्रति उत्पादक हुन्छ ओलीजीले त पहिलेदेखि नै अब पुरानै अब चरित्र देखाउनु भयो होइन हिजो अब संसद अपहरण काण्डमा होस् कि अथवा सांसद कोइरी होस् होइन उहाँहरूले भगाएर अहिले पनि अब उहाँहरू फरारै हुनुहुन्छ र यसरी बाटैबाट टोपबहादुरलाई पनि चाहिँ अब बाटैबाट गायब गरिदिनु भयो उहाँहरूले होइन र बरु चाहिँ हामीलाई मात्रै भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो हाम्रो पार्टीलाई मात्रै किन भन्ने किसिमको गर्नुभयो होइन अनि यतापट्टि अब कङ्ग्रेसको चाहिँ अब प्रभावशाली नेता अब देउबाको चाहिँ अब राइट ह्यान्ड मार्केट होइन अब सबैभन्दा माथिको अब दाहिने हात भन्ने एकदम राम्रो भने एकदम फेरि भाग्ने कोसिस पनि त गरेनन् यिनी त प्रहरीमा गएर चाहिँ अब कागजी गरेर आएको अवस्थाहरू होइन अब त्यो अलिकति अब नेपाली कङ्ग्रेसमै केही थोरै अब कल्चर कल्चर अफ अकाउन्टेबिलिटी भन्छ नि त्यो चाहिँ थोरै देखियो होइन अब यस्तो खालको गर्नुपर्छ र यदि अब टोपबहादुर पनि चाहिँ अब निर्दोष थियो भने त अब म यो कारण निर्दोष छु भनेर चाहिँ आइहाल्नु हुन्थ्यो होइन बाटोबाट एउटा भाग्नुभयो परहरूले सकाउनु भयो बालकोटतिरै गएर बस्नुभएको होला कतै पार्टीको निर्देशन र माथि नेतृत्वको निर्देशन बिना त अब त्यो उहाँको सम्भवै छैन होइन त्यही पनि यसमा चाहिँ अब ओली नै अब प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो निर्णय भएको हुनाले ओली र उहाँको माथिल्लो शीर्ष नेताहरूको केही पक्कै काहीँ न काहीँ अब त्यो कनेक्सन छ अब त्यही आधारमा चाहिँ अब आफू पनि परिन्छ कि यसले मुख खोल्दै भयो भने आफ्नो पनि चाहिँ अब चाहिँ अकाउन्टेबल हुनुपर्छ कानुनको दायरामा जानुपर्छ भन्ने पिर पनि होला होइन मेरो विचारमा क्या यसमा ओलीको कनेक्सन हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ अब देउबाको त उहाँको श्रीमतीको कनेक्सन भइसकेपछि पर्मानेन्ट त हुनु बाँकी छ होइन अब त्यो खालको टेपकाण्ड अब भेरिफाइड भएर भोलि आयो भने त अब श्रीमतीले गरेको कुरा श्रीमानलाई थाहा नहुने कुरा हुँदैन मन्जु खाँड पनि अब चाहिँ फरार अहिले चाहिँ छ भन्ने सुनेको हामीले सुनेका छौँ होइन अब उहाँको पनि पक्राउ पुर्जीहरू चाँडै नै तयार होला होइन अनि यस अर्थमा अब यो जुन भागी भागिरहनु भएको छ टोपबहादुर होइन अब उहाँले अब जुन त्यो गम्भीर गल्ती गर्नुभयो झनै कानुनलाई हेप्नुभयो जे गरे नि हुन्छ भन्ने किसिमको भयो होइन र मान्छेले फेरि अब राज्यले उहाँलाई तुरुन्तै पक्रेर चाहिँ भोलि नै जेल ठोकिहाल्यो भने त कसैले होइन अनुसन्धानको क्रममा हो होइन निर्दोषितको सिद्धान्त हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई सुनवाईको मौका दिन्छ होइन वकिल राख्ने अवसर दिन्छ अरू चाहिँ अब छानबिन हुन्छ अब यो कुरा त तपाईँले पनि मैले पनि निर्णय गर्ने कुरा नै देउबाईले पनि होइन प्रहरी प्रशासनले पनि होइन यो त भोलि चाहिँ अब चाहिँ अदालतले गर्ने कुरा हो नि त यो त होइन अदालतले निर्णय गर्ने कुरा हो अदालतले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब दसी प्रमाण चाहिँ अब हार्ड इभिडेन्सको आधारमा गर्छ र सबैले सुनवाईको मौका दिन्छ त्यहाँ भन्ने ठाउँ छँदैछ होइन अनि यसरी त्यसरी अब भाग्नुको अर्थ भनेको उहाँ दोषी नै भएर हो र यो चाहिँ अब सबै ठुला माछा समेत तानिने होइन र सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ अघि मैले भने जस्तो जुन हाम्रो यो अब यो एक दुईजनालाई मात्रै कारवाही गरेर होइन अब जनतामा चाहिँ अब आँखामा चाहिँ अब छारो हाल्ने कामहरू भयो भने त्यो चाहिँ अब कदापि पनि मान्यता हुँदैन होइन यसमा चाहिँ अब समस्त होइन अब चाहिँ सूक्ष्म इन्भेस्टिगेसन गरेर प्रहरी प्रशासनले पनि खुट्टा कमाउनु हुँदैन अहिले अब गृहमन्त्रीले चाहिँ अब यो चिज अब सुरु गरिसक्नु भएको छ र उहाँले पनि यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुऱ्याउँछ पुऱ्याउँछु भन्नुभएको छ त्यो टुङ्गोमा पुऱ्याउनु पऱ्यो होइन प्रचण्ड आफैले पनि यो मेरो अन्तिम अवसर हो र ज सुकै सत्तामा जोसुकै होस् जुनसुकै पावरको होस् म छोड्दिनँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ र र सबैभन्दा ठुलो कुरो उहाँले आफ्नै फाइल पनि खोल्ने चाहिँ म हैसियत राख्नुपर्छ होइन हिजोको सम्पूर्ण त्यो बाह्र पन्ध्रवटा चाहिँ भनौँ न जति पनि ठुल्ठुला केसहरू छन् होइन अब हामी सुन्छौँ वाइबडी काण्ड ओम्नी यतिदेखि लिएर ललिता निवासको यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ होइन अब गृह गृहबन्धु टी स्टेटको कुरादेखि लिएर अब सारा कुरा यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब खोल्नुपर्छ र सबैले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो अब अख्तियारको चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब आयुक्तको पनि नामहरू आएको छ त्यो त्यो के हो होइन उहाँलाई पनि अब चाहिँ राजीनामा दिलाएर चाहिँ गर्ने हो कि त्यो त्यो पनि हामीले चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ र कोही पनि छुट्नु हुँदैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हवस् नमस्कार